Пошли его и простые люди, плечом к плечу великие. Мы пронесем портреты деда, чтоб никогда не молодеть. На нашу светлую победу, чтоб никогда не молодеть. На нашу светлую победу, пусть гром давно Бог, Нам не забыть героев лица, Бессмертный Бог, бессмертный Бог, Живой истории страница, Пусть гром войны Бог, Но не забыть героев